لا listening to وين اوقات الفرح فاتت افكار سلبي كتر والناس عمرها ما فايت ثلاث ستين توتي كوتو يو الناس لوحدك ترتاحي أما تنور من نومك من أحلامك ضايع الدنيا ما بتخاف الناس عشرة بتشيل بينا وبين الخير في السن وقت الجهاد وقت الظلم فيه بنهاد وقت الظلم فيه بنهاد مش فاهم العملية شاف الناس قوي الأذية حاسس إن عايش قصدي بشرية يكون ضحية أصل المودي ليا فكعابية من كتر ذنوب مخفية الشر بيبقى خايف اروح برجلية هتعمل خير تلاقي الشر في الدنيا دي لا ما فيش باب عشان توصل لازم انت لدول الزول بتكلم على مين ده انا كيكو انا ما يكونش مصدوم من جوا بيموت والسلام في السلام الإدارة اسمعت سمعة غناك يروح